Foucault est un... colle. Où est-ce qu'ils peuvent se terminer Ils aller au bada. On nous assure du pire. Allez, on y va. Allez, on y va, on se révoque. Allez, c'est l'heure, c'est votre terre, Allez, on y va, c'est l'heure. 我有尾巴，尾巴有的！

La rébellion commence. La rébellion commence Elle commence juste la rébellion. La rébellion est à son pas comme quelque chose qui a beaucoup dormi et qui ouvre un œil. La rébellion est un état détachinaire. Un gros parasitaire ou une tortue. J'avance tout doux. J'avance comme la tortue. Tout doucement devant de la facileur. On a le temps. La rébellion est là. On a toutes les peuples pour se révéler. On rentre.